Hi co Ang gagawin natin ngayon ay ang isa sa mga naranasan ko nung pumunta ako sa mga theater and drama workshops. Ito ang Happy Birthday Exercise. Papakita kayo ng apat na iba't ibang emosyon habang kinakanta ang Happy Birthday. Pero ngayon, lalagyan natin siya ng twist. Magpapakita kayo ng isa sa mga iras ng kasaysayan ng teatro kailangan gumamit kayo ng isang bagay na magpapakita ng ira na yon. So ang gagamitin ko ngayon ay chopsticks na nagre-represent ng Asian theater. Ayos ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you. Ganun lang. Ayos. Salamat. Takits. Ingats.